Че моя папе пришла, да, папе пришла моя девочка. Че моя папе Ну, конечно, папа мой любит, да. Сара щегота. Сара щегота моя. Сара моя щегота. Сара. Сара. Соля мылся сегодня я умывался. Я даже весь помню. <laughs>